Good morning. Dzień dobry. Hey David. Thank you. Good to see you. Aleska. Aleska, Aleska. Uh, I am going to do everything I can to stick to the time program. Ja e, postaram się naprawdę e, pilnować e, naszego programu, który mamy. You know, The Bible says that the Christians in Berea they were better than the others. E, w Biblii czytamy o tym, że chrześcijanie e, w Berei byli lepsi od innych chrześcijan. Because they searched the scriptures if what Paul preached was true. Dlatego, że oni badali pisma, aby sprawdzić, czy to, czego nauczał Paweł, było prawdziwe. And that's a very good attitude. I to jest bardzo dobre nastawienie. But I have met many Christians. Ale spotkałem wielu chrześcijan, who that Bible verse, którzy używali właśnie tego e, biblijnego wersetu in order to justify their critical attitude. E, po to, aby usprawiedliwić swoje krytykanckie nastawienie. They did not search the scripture to prove Paul wrong. Oni, e, Berejczycy, nie badali pisma po to, aby udowodnić Pawłowi, że się myli. They searched the scripture to prove him right. Oni badali pismo, aby e, odkryć, aby potwierdzić, że to, o czym on naucza, jest prawdziwe. They wanted to see where is this in the Bible. Wow, oni, yes, it's really here. Oni chcieli zobaczyć, gdzie jest zapisane w Biblii to, o czym on naucza, aby znaleźć to miejsce i powiedzieć: "O tak, to jest tutaj." If your heart is not right, jeżeli twoje serce nie ma właściwej postawy, you will hear things that have never been said. Usłyszysz tutaj rzeczy, które nigdy nie zostały wypowiedziane. You can miss an anointed hour because of one sentence that offends your heart. I możesz rozminąć się z taką e, z, e, z namaszczeniem, z namaszczoną go, jedną godziną, ponieważ w twoje, twoje serce e, pozwoli się obrazić poprzez jakieś jedno zdanie. So we have to have open hearts to really hear everything that God is saying. Więc my potrzebujemy naprawdę otworzyć nasze, nasze serca, aby słyszeć wszystko, co Bóg do nas mówi. Now when we talk about faith, Więc kiedy tak rozmawiamy o wierze, i know there are so many things to say. Wiem, że można mówić na ten temat wiele rzeczy. But one thing we have to understand. Ale potrzebujemy zrozumieć jedną na pewno. Faith is not a magic formula. E, wiara to nie jest jakaś magiczna formułka. To fulfill your selfish dreams. E, której możemy używać, aby spełnić nasze e, jakieś samolubne pragnienia. That's not faith. To nie jest wiara. Faith is Wiara jest the divine vehicle to bring everything that God promises me into my life. Jest takim y, boskim pojazdem czy boskim narzędziem do sprowadzenia do mojego życia wszystkiego co Bóg dla mnie y, przygotował. The basis is the word of God and his promises. I podstawą do tego jest słowo Boże i zawarte w nim obietnice. But the sad thing for me is Ale tym co mnie zasmuca that most Christians experience a very small fraction of what belongs to them. Jest fakt, że bardzo wielu chrześcijan doświadcza zaledwie ułamka tego, co zostało dla nich y, przeznaczone i co im się należy. A small fraction. To jest jakiś mały ułamek. Greater works than Jesus did belongs to every Christian, yet hardly every, anybody does it. Dlatego, że wie, czynienie większych dzieł niż te, których dokonywał Jezus, przynależy każdemu chrześcijaninowi, a jednak niewielu tego doświadcza. Supernatural provision belongs to every Christian, but most Christians live by their natural provision. It's e, sad. Ponadnaturalne zaopatrzenie jest własnością każdej wierzącej osoby, każdego chrześcijanina, a mimo wszystko większość z nich żyje tylko w oparciu o swoje naturalne, ziemskie zaopatrzenie. And I'm just talking about clear biblically promises. I ja mówię tutaj o wyraźnie e, zapisanych obietnicach w Biblii. I challenge you to do what I did. I rzucam wam wezwanie, abyście zrobili coś, co, co ja zrobiłem kiedyś. Quite a few years ago. Kilka lat temu. And I've been reading my Bible since I was a little boy. A ja wiecie, czytam moją Biblię od, od dziecka. But quite a few years ago I made Ale a decision. Kilka lat temu podjąłem pewną decyzję. This is my decision. I to jest decyzja jaką podjąłem. I took a Bible where there was nothing underlined. E, wziąłem taki egzemplarz Biblii, który nie był w ogóle popodkreślany, pozaznaczany. A brand new Bible. To była nowiusieńka Biblia. Then I made this decision. I postanowiłem sobie tak. I said God, I will start to read the Bible again. Powiedziałem tak, Boże, zacznę od nowa czytać słowo twoje Biblię. I will put everything away that I ever learned from any preacher. I y, odsunę od siebie cokolwiek, czego nauczyłem się przez lata, słuchając na przykład różnych kaznodziejów. I I będę czytał tą Biblię w taki sposób, jakbym nigdy jeszcze jej nie czytał. Because we read things into the Bible through our religious mind. Dlatego, że my wyczytujemy z Biblii rzeczy, które pochodzą z naszego religijnego umysłu. Then I said this. I potem powiedziałem sobie tak. I will believe everything I read as the absolute truth wszystko, co przeczytam, e, we wszystko, co przeczytam, uwierzę i przyjmę to jako absolutną prawdę. And then I will obey absolutely everything without discussion. A potem będę okazywał posłuszeństwo absolutnie wszystkiemu bez żadnych dyskusji. I challenge you to do that. I rzucam wam wyzwanie, abyście coś takiego zrobili. There are many verses you will read and you will have to realize Oh my God, I don't experience this. Będzie bardzo wiele wersetów, które przeczytacie i nagle uświadomicie sobie, o mój Boże, ja nigdy tego nie doświadczyłem. But then you've made a decision. Ale pamiętajcie, podjęliście decyzję. You will believe it as the absolute truth. Będziecie wierzyć w to, co jest napisane, jako w absolutną prawdę. And you will obey it. I będziecie jej posłuszni. It's to change your life. To zmieni wasze życie. I need you, Bartek. Potrzebujecie tutaj Bartek. You know, an hold my microphone, please. Potrzymaj hold mikrofon, proszę. An important part of the life of the supernatural is the Holy Spirit. Taką bardzo, bardzo ważnym elementem, częścią życia ponadnaturalnego, ponadnaturalnego jest osoba Ducha Świętego. The Bible makes a difference between filled with the Holy Spirit and between being full of the Holy Spirit. I Biblia mówi o dwóch różnych rzeczywistościach, kiedy mówi o byciu napełnionym Duchem Świętym. Filled with And be full of the Holy e, Spirit. I być napełnianym Duchem Świętym i byciu pełnym Ducha Świętego. All Pentecostal Christians are filled with the Holy Spirit. Wszyscy e, zielonoświątkowi chrześcijanie są e, wypełnieni Duchem Świętym. But very few of them move in the fullness of the Holy Spirit. Ale bardzo niewielu z nich porusza się w pełni Ducha Świętego. These are dirty rocks. To są brudne kamyczki. I picked them up outside. Zebrałem je tutaj z podwórka. This cup is you. E, ten kubek to ty. So you get saved. Więc e, rodzisz się na nowo. And then they tell you you need to be filled with the Holy Spirit. I mówią ci, że musisz zostać napełniony Duchem Świętym. So then you pray. Więc modlisz się. And then you get filled with the Holy Spirit. I otrzymujesz napełnienie Duchem Świętym. This cup is filled to the top. E, ten kubek jest teraz y, y, pełny wody, do, prawie do samego końca. This, this is the Holy Spirit, the water. Ta woda tutaj symbolizuje Ducha Świętego. This cup is not full of water. Ale ten kubek nie jest pełny wody. I filled it with water, but it's ja not full of water. napełniłem go wodą, ale on nie jest pełen wody. There is a mixture of dirty rocks and water in there. W tym kubku znajduje się mieszanka y, brudnych kamieni i wody. That's how many Christians are. I w taki sposób funkcjonuje wielu chrześcijan. They're filled with the Holy Spirit. Są wypełniani duchem, wypełnieni duchem świętym. But they have so many junk in their lives. Ale w swoim życiu mają bardzo dużo bałaganu Y, i niewłaściwych rzeczy. Selfish ambitions. Samolubne ambicje. My dreams. Moje marzenia. My ministry. Moja służba. I want to do this. Ja chcę to Independent robić. Spirit. Y, duch niezależności. All sorts of worldly desires. Y, bardzo wiele niewłaściwych pragnień. Selfish desires. Takie samolubne pragnienia. Things of the world. Rzeczy z tego świata. So they're never full of the spirit, they're just filled. Więc ci ludzie są napełnieni Duchem Świętym, ale nie są pełni Ducha Świętego. Jeżeli chcesz naprawdę poruszać się w tym, we wszystkim, co Bóg ma dla ciebie, musisz być pełen Ducha Świętego. How many of you want to drink from this cup? Jak wielu z was chciałoby się napić z tego kubka? if you're thirsty. Jeżeli chcecie się pić. Only three. The rest of you are going to die of thirst. I'm not going to ask you. Umrze. <laughs> I'm not going to ask you any trick questions this weekend anymore. Słuchaj, ja obiecuję, że już nie zadam wam żadnych e, podchwytliwych pytań. If you're thirsty, how many of you want to Jeżeli ktoś chce, jest spragniony, to e, ile osób z tych spragnionych chciałoby się napić z tego kubka? How many of you want to drink from this cup? A ile chciałoby się napić z tego kubka z kamieniami w środku? Dirty water, dirty stone mixed with clean water. Uh, dirty stones and mixed with clean water. To są brudne kamienie, które są e, zanurzone w czystej wodzie, We need to be full of the która była Spirit. czysta. My musimy być pełni Ducha Świętego. Jeżeli traktujesz poważnie życie wiary, to musisz podjąć pewne radykalne decyzje. I remember I was 21 years old. I pamiętam, kiedy miałam 21 lat, And for about two years I have been fasting and praying and crying out to God. I przez jakieś dwa lata wcześniej ja modliłem się dużo, ja pościłem, ja wołałem do Boga. That I want Him to use me in supernatural healing. I wołałam do Niego, aby używał mnie, używał mnie w ponadnaturalnym uzdrowieniu. I was really desperate to see the power of God. Ja naprawdę byłem zdesperowany, żeby oglądać moc Bożą. Nobody knew about my prayers. Y, nikt nie wiedział o tych moich modlitwach. They were just between me and God. To były modlitwy między mną a Bogiem. Then I sat in the conference in England. I potem znalazłem się na pewnej konferencji w Anglii. And a man had a word of knowledge. I pewien człowiek miał słowo wiedzy. There were hundreds of people there. Na tej konferencji były setki ludzi. The man never met me. He did not know who I was. Ten człowiek nigdy wcześniej mnie nie spotkał, nie miał pojęcia kim jestem. And he said there is a young man here. I powiedział tak: Jest tutaj pewien młody człowiek. You've been praying and crying out to God to be used in healing. I ty y, wołałeś do Boga i płakałeś przed Bogiem, y, aby on używał ciebie w ponadnaturalnym uzdrowieniu. And he said God's not do it. I Bóg i, i dodał: Bóg nie zrobi tego. Until you learn dopóki się nie nauczysz. To have true compassion for the sick. Jak odczuwać prawdziwe współczucie dla ludzi chorych. Dlatego, że Bóg nie będzie używał ciebie, jeżeli masz niewłaściwe motywacje. If you want to really live the life of faith, you have to make sure that our motives are right. Jeżeli chcemy naprawdę prowadzić życie wiary, musimy upewnić się, że nasze motywacje są właściwe. We are here to build the kingdom. Dlatego, że jesteśmy tutaj, aby budować królestwo. We are not here to build our ministry. Nie po to, aby budować naszą służbę. We are not here to make our churches grow so that we can say, look how successful I am. Nie jesteśmy tutaj po to, aby budować wielkie kościoły, żebyśmy mogli powiedzieć, o zobaczcie jaki mam sukces w chrześcijańskim świecie. We want a radical life of faith because we love Christ and we want to build his kingdom. Chcemy prowadzić życie radykalnej wiary, ponieważ kochamy Chrystusa i chcemy budować jego królestwo. Because without a radical life, you will never fulfill God's purpose for your life. Jeżeli nie będziesz prowadził radykalnego życia, to nigdy nie uda ci się zrealizować zamiarów, jakie Bóg ma dla ciebie. Without faith, you will never inherit God's promises. Bez wiary nigdy nie odziedziczysz Bożych obietnic. God has done everything that needs to be done. Our stinking unbelief is the problem. Bóg już zrobił wszystko, co należało do Niego. Problemem jest nasza śmierdząca niewiara. I nasze samolubne motywacje są innym problemem. I have studied and read lot of stuff about people who God used very powerfully. Ja czytałem bardzo wiele jakichś artykułów, treści, książek o ludziach, którzy byli używani w potężny sposób przez Boga. The healing revivals in America in the 50s. E, czytałem o przebudzeniach uzdrowieńczych w Stanach Zjednoczonych w latach 50. These people all have one thing in common. I ludzie, którzy byli zaangażowani w te przebudzenia, mieli jedną cechę wspólną. They were all dead to any selfish desires. Oni wszyscy umarli dla jakichkolwiek samolubnych pragnień. All of them. Wszyscy z nich. Study the life of Catherine Kuhlman. Przeczytajcie sobie, przestudiujcie sobie życie Catherine Kuhlman. You will find statements like this. Znajdziecie tam I, takie stwierdzenia. I died thousands of deaths before God began to use me. Ja musiałam umrzeć tysiące razy, zanim Bóg mógł mnie użyć. We have to be dead. My musimy być martwi. Dead to any selfish ambitions and desires. Martwi dla jakichkolwiek samolubnych ambicji i pragnień. God wants to be glorified. He doesn't want us to get the glory. Dlatego że Bóg chce zostać uwielbiony. On nie chce, żeby ta chwała nam przypadła. So my question to you this morning is this. Więc moje, zadam wam dzisiaj pytanie. Why do you want to move in the supernatural? Dlaczego chcesz poruszać się w sferze ponadnaturalnej? Why do we want to see signs, wonders and miracles? Dlaczego chcemy oglądać znaki, cuda i uzdrowienia? Are we ready? Czy jesteśmy gotowi? You know, many years ago when I was young and God began to deal with my own heart. Wiele lat temu, kiedy byłem jeszcze młody, Bóg zaczął rozprawiać się z moim sercem. I remember the nights I wrestled with God. Pamiętam te noce, w których zmagałem się z Bogiem. To embrace death po to, aby przyjąć śmierć. Complete death to self. Całkowitą śmierć dla samego siebie. So that Christ could be glorified. Po to, aby Chrystus mógł zostać uwielbiony. We have to understand this importance. Musimy zrozumieć, jakie to jest ważne. Now the sad thing in the body of Christ is always this. I jest taka jest taki smutna, smutna rzeczywistość, smutna prawda o ciele Chrystusa. That Very few Christians are balanced. Że ba jest bardzo niewielu chrześcijan, którzy żyją w równowadze. I believe to be balanced means to be absolutely radical. Ja uważam, że zrównoważone życie to jest radykalne życie. That's what it means to be balanced. To oznacza dla mnie równowaga. So You have people who believe holiness, holiness. We've got to live a perfect holy life. Więc mamy ludzi, którzy wierzą w świętość, którzy sobie myślą, świętość jest najważniejsza, musimy prowadzić święte życie. And they never ever heal the sick, cast the demons or raise the dead. I tacy ludzie nigdy nie uzdrawiają chorych, nie wskrzeszają zmarłych i nie wyganiają demonów. so holy that it doesn't attract the lost. Ich życie jest tak święte, że w ogóle nie przyciąga ludzi niezbawionych. I don't sin, I'm perfect. Ja nie grzeszę, jestem doskonały. I don't drink. Nie piję alkoholu. I am a really holy Christian. Jestem prawdziwie świętym chrześcijaninem. That's not holiness. To nie jest świętość. Holiness is separated for the purpose of my Jesus. E, świętość to jest bycie oddzielonym dla tego, co jest ważne dla Jezusa. That's holiness. To jest świętość. So separate yourself today in your heart For Christ's purpose alone. Więc w swoim sercu oddziel się dzisiaj od wszystkiego, co nie należy do y, zamiarów i celów, jakie Jezus ma dla Twojego życia. Forget everything else. Zapomnij o tych pozostałych rzeczach. The best thing you can ever do is die. Najlepszą rzeczą, jaką możesz zrobić, to umrzeć. Death is the most wonderful experience in life. Dlatego, że śmierć jest jednym z najlepszych doświadczeń w życiu. Because dead people can never get hurt. Dlatego, że ludzi y, zmarłych nie można zranić. Dead people can never get offended. Y, umarłych nie można obrazić. Dead people can be under any circumstances at any time and still be happy. E, ludzie, którzy umarli, mogą się znaleźć w najdziwniejszych, najtrudniejszych okolicznościach i dalej będą mieć radochę. So embrace death. Więc przyjmijcie tę śmierć. The Bible says love does not think about itself. Biblia mówi nam o tym, że miłość nie myśli o sobie samej. So if you really want to move in the supernatural, let me invite you to forget about yourself. Więc jeżeli chcesz naprawdę poruszać się w sferze ponadnaturalnej, zapraszam cię, zapomnij o sobie. It's about Christ and his kingdom. Tutaj chodzi o Chrystusa i chodzi o Jego królestwo. It's not about us showing what we can do. It's about Christ and His kingdom. Tu nie chodzi o nas i o nasze prezentowanie, co my tu potrafimy zrobić. Chodzi o, król, o y, Jezusa i Jego królestwo. So let's embrace death right now. Więc w tym momencie przyjmijmy śmierć. And let's cry out to God, God, I want to live a radical life of faith. I zawołajmy do Boga, Panie, ja chcę prowadzić radykalne życie wiary. Dlatego, że my jesteśmy przeznaczeni na to, aby zademonstrować moc królestwa temu umierającemu światu. That's our job here on earth. To jest nasze zadanie tutaj na ziemi. We are not called to live a happy life and use faith My nie jesteśmy powołani po to, żeby sobie prowadzić takie fajne życie zarabia i poprzez wiarę zarabiać dużo kasy, czy zbierać dużo kasy, kupować sobie nowe wozy i w ogóle, wiecie, szpany. My jesteśmy powołani do tego, aby używać wiary, którą Bóg nam dał po to, aby docierać do zgubionego pokolenia. And while we are doing this, I kiedy będziemy to robić, enjoy a full and happy life because God is taking good care of us and we receive it by faith. Będziemy radować się dobrym, cudownym życiem, dlatego że Bóg będzie się o nas troszczył. Do you understand what I'm saying? Czy rozumiecie, co ja mówię? So, we talked about these steps of faith yesterday steps of faith. Mówiliśmy wczoraj o pewnych krokach e, wiary. The first thing we said is acknowledge your inability. Pierwszym krokiem było uznanie naszej własnej nieumiejętności. George Mueller, e, George who is one of my heroes of faith, który jest e, jednym z moich osobistych bohaterów wiary. If you have never read his biography, buy it and read it. Jeżeli nigdy nie zdarzyło ci się przeczytać biografii tego człowieka, to zakup ją i przeczytaj. I don't remember how many times I've read it. Ja nie pamiętam już ile razy czytałem tą biografię. Read George Mueller's life. Przeczytajcie historię życia George'a Müllera. He was frustrated about the high level of unbelief among the children of God. On był sfrustrowany o wysokim poziomem niewiary wśród dzieci Bożych. So he decided. Więc on postanowił. This was his motive. I taka była jego motywacja. I will prove to the Christians. On powiedział tak: udowodnię chrześcijanom, that the Bible is true, że Biblia jest prawdziwa. And by faith and prayer nothing shall be impossible. I że poprzez wiarę i poprzez modlitwę nie będzie rzeczy niemożliwej. I like that. Podoba mi się takie nastawienie. You know, his motive was the stinking unbelieving Christians Wiecie, to be proved wrong. E, jego motywacją było udowodnienie chrześcijanom tej ich śmierdzącej niewiary, udowodnienie, że ona jest niewłaściwa. That's a good motive. To jest całkiem niezła motywacja. I'm show you people that the Bible is true. Pokażę wam ludzie, że Biblia mówi prawdę. You know what he did? I wiecie co on zrobił? Without ever anybody ask, without ever asking anybody for money. Nie prosząc nigdy e, nikogo o pieniądze. This man prayed and believed for in today's value I forgot how many hundreds of millions złotys. On poprzez wiarę i modlitwę uwierzył i otrzymał, już w tym momencie nie byłbym w stanie powiedzieć ile to było milionów złotych. He built schools, orphanages, fed thousands of children just by faith. I on budował sierocińce, budował szkoły, nakarmił tysiące dzieci, wszystko przez wiarę. His story is incredible. Jego historia jest niesamowita. You know what he said? Wiecie co on powiedział? That's what he said. Oto jego słowa. God never gets any glory in what is natural possible. Bóg nigdy nie odbierze sobie chwały z tego, co jest po ludzku możliwe. There is something that attracts me when things are naturally impossible. I, something inside of me gets really excited. Jest y, ja odczuwam pewnego rodzaju podekscytowanie, kiedy mierzę się z rzeczami, które są po ludzku niemożliwe. When people tell me, this is completely impossible, something inside of me feels really excited. Kiedy ludzie mówią mi, Reinhard, po ludzku się tego nie da zrobić, to ja czuję, że we mnie rośnie takie, taka ekscytacja. I start to think, my Jesus said, if you can only believe, nothing is impossible. Ja zaczynam sobie wtedy myśleć, Jezus powiedział, jeżeli tylko uwierzycie, nic nie będzie dla was niemożliwego. You have to erase the word impossible from your vocabulary. Musicie wyrzucić ze swojego słownika, usunąć słowo niemożliwy. I did this when I married my wife. Ja zrobiłem to, kiedy y, ożeniłem się z Debbie, z moją in, żoną. In 86, w 86 roku. I said było. to Debbie. Powiedziałem jej tak. I said, sweetheart, I want you to paint me a sign. Powiedziałem, kochanie, chciałabym, chciałbym, żebyś namalowała mi taki znak. The red circle with a line through? E, czerwone kółko z e, e, przekątną linią. Everybody knows this sign, the tak? forbidden Znamy. sign. To jest znak zakazu, tak? Like smoking forbidden. Czyli zakaz palenia na przykład. So I said, draw me a big a big paper like this, a big sign. Powiedziałem jej, Debbie, narysuj mi proszę taki duży znak zakazu. And I said, right across it, impossible. I w, w środku tego koła napisz proszę niemożliwe. And in the first town that I lived with her in in Austria. I y, w pierwszym mieście, w którym mieszkaliśmy w Austrii, I put up the sign right as soon as you walked into my apartment. Ja powiesiłem y, ten, ten znak na ścianie także y, na wejściu, jak się wchodziło do naszego mieszkania. So when I came home, the first thing I saw is this sign. Więc pierwszą rzeczą, którą widziałem, kiedy wchodziłem do domu, był ten znak zakazu. We started planting our first churches with no money, no income, no support, nothing. My zaczęliśmy zakładanie e, pierwszego kościoła, kiedy nie mieliśmy żadnego wsparcia, żadnych pieniędzy, żadnych stałych dochodów, nic nie mieliśmy. Thrown out by my own church. E, nasz e, kościół nas wyrzucił. Rejected by my own parents. Zostałem odrzucony przez rodzinę. Nothing but raw radical faith. Mieliśmy tylko taką odważną, radykalną wiarę. the only thing I had. To było wszystko, co miałem. I, she lived in America. E, Debbie mieszkała w Stanach. I ja napisałem do niej list. Jeżeli się przeprowadzisz tutaj do Europy, to ja się z tobą ożenię. I said, I have no money. I napisałem tak, nie mam żadnej kasy. I cannot provide anything for you, but I will marry you. I nie mogę się tak naprawdę zatroszczyć o nic dla ciebie, ale y, chcę się z tobą ożenić. She wrote me back, I have no money to get there. Ona napisała mi, ale ja nie mam kasy, żeby przylecieć do Europy. I wrote her back again. Więc odpisałem jej znowu. That were the days before cell phone Wiecie, and internet. to były czasy jeszcze przed komórkami i przed internetem. So after writing it, it took forever because it took two weeks to get there, two weeks to Więc come back. pisanie tych listów to trwało całą wieczność, bo jeden list szedł dwa tygodnie w jedną stronę, potem odpowiedź znowu dwa tygodnie z powrotem. I finally took all the money I had. Więc ostatecznie pozbierałem wszystkie pieniądze, jakie miałem. And made a phone call. I zadzwoniłem do niej. 30 years ago, one minute to America cost about three, three euros. I 30 lat temu jedna minuta rozmowy z Europy do Stanów Zjednoczonych kosztowała około 12 zł. One minute. Jedna minuta. That was a lot of money then. To było wtedy też dużo And pieniędzy. I didn't have any. A ja nie miałam za, za bardzo kasy. So I thought I'd take everything I have and I'd go and make a phone call. Więc pomyślałem sobie tak, zbiorę te wszystkie moje drobniaki i zadzwonię do niej. So I called her. Więc zadzwoniłem. I said I'm gonna marry you on the 25th of October if you get here. Powiedziałem tak, 25 października wezmę z tobą ślub, jeżeli do Warszawy przyje- przylecieć. I don't have any money. Ona mówi, ale ja nie mam pieniędzy. Neither do I. A ja mówię, ja też nie mam. Believe God to get you here and I believe God to give us a honeymoon. Let's marry. Ty y, musisz wierzyć Bogu, że Bóg cię tutaj przyprowadzi, a ja będę wierzyć Bogu, że pojedziemy na miesiąc miodowy. Okay. Ona mówi, no dobra. See you on the 25th of October. To widzimy się 25 października. Odłożona słuchawka. She came three weeks before. Ona przyleciała trzy tygodnie przed ślubem. Three weeks after she arrived in Austria, not speaking one word of German, I married her. I ona trzy tygodnie po tym, jak wylądowała pierwszy raz w Austrii, nie mówiąc ani jednego słowa po niemiecku, ja się z nią ożeniłem. On the day of our wedding. I w dniu naszego ślubu. Her papers had not arrived so that we could get legally married. Nie, y, nie było jeszcze w, w Austrii jej dokumentacji, także nie mogliśmy y, prawnie zostać małżeństwem. The office, the registration office to marry us called us said Sorry, we have to cancel the wedding. The papers are not here. I zadzwoniono do nas z urzędu cywilnego, powiedzieli: "Słuchajcie, nie ma dokumentów tej pani, nie możemy przeprowadzić ceremonii ślubnej." My father who was a pastor and at those time a religious pastor. I mój ojciec, który był pastorem i w tamtym tam, w tamtym czasie był takim religijnym pastorem. Said, "You have to cancel everything." Powiedział tak: "Musisz odwołać wszystko." I said, I'm gonna take her on honeymoon, which God provided. E, a ja powiedziałem, ja zajmuję się, zatroszczę się o e, miesiąc miodowy, który Bóg nam obiecał. He said, you can't do this without being married? On mówi, ale ty nie możesz pojechać z nią na miesiąc miodowy, jak nie będziecie małżeństwem. I said, I just take her as my wife, like it says in the Bible. That's enough for us. I'm gonna keep her forever. A ja powiedziałem, a ja po prostu ją wezmę jako i wezmę ją za żonę, tak jak czytam o tym w Biblii. Przecież zbędę ją z nią do końca. So my past, my dad was very stressed. Więc mój tata był strasznie zestresowany. I wasn't. A ja nie. Because my honeymoon was booked. Bo ja już miałem zarezerwowany miesiąc miodowy. God supernaturally provided 16 days in a beautiful four-star hotel in Greece. I e, e, Bóg w ponadnaturalny sposób dał nam 16 e, dni w wspaniałym hotelu w Grecji. I started my married life by faith. I ja wszedłem w moje małżeńskie życie przez wiarę. We had nothing. Nic nie mieliśmy. But we always had everything ale zawsze mieliśmy wszystko. Because faith always works. Dlatego, że wiara zawsze działa. It always works. Zawsze działa. You know? Wiecie? About half an hour later, the officer called back. He said, "We just got a fax with your paper. Come up here quick." Jakieś pół godziny później znowu mieliśmy telefon z, y, tam z Urzędu Stanu Cywilnego. Powiedzieli: "Słuchajcie, właśnie przefaksowano nam dokumenty. Przyjdźcie tutaj szybciutko." So I married her. Więc ożeniłem się z Debbie. And we began our journey of faith 30 years ago. I 30 lat temu rozpoczęliśmy naszą podróż wiary. We have walked through most painful tests of faith. I przechodziliśmy przez bardzo bolesne testy naszej wiary. Through the most painful things you can imagine. To były e, najbardziej bolesne rzeczy, jakie możecie sobie wyobrazić. But 30 years of being married to her. Ale po 30 latach e, bycia razem z Debbie. She said to me a few months ago. Ona powiedziała mi jakieś dwa miesiące temu. She said, I'm so glad I married a man of faith. Ona mówi, ja tak się cieszę, że jestem żoną człowieka wiary. That is more important to her than all the other things I could have provided for her. To jest dla niej o wiele ważniejsze niż wszystko inne, co mógłbym jej dać. It's the one thing she likes more about me than any other thing. I to jest ta jedna rzecz we mnie, którą ona najbardziej lubi. That I've chosen to live a radical life of faith. To, że ja postanowiłem prowadzić radykalne życie wiary. It gives us security. To daje nam bezpieczeństwo. Because I don't depend on my natural security, I have to depend on God for everything I do. Dlatego, że ja nie polegam na moim e, ludzkim bezpie poczuciu bezpieczeństwa, tylko polegam na Bogu, który troszczy się o wszystko. So I said, put this word up there. Więc y The sign up there. Więc powiedziałem do Debbie, no to powieśmy ten znak zakazu so y, every, w naszym domu. Everybody who came in my house, aby każda osoba, która wchodzi do naszego domu, what's that, Reinhard? Y, mogła zobaczyć ten znak i zapytać, a co, co to, co in to za my znak? house the word impossible is forbidden. I odpowiedź była prosta. W tym domu nie wolno wypowiadać słowa niemożliwe. It, it's an illegal word. To jest nielegalne słowo. Because it's forbidden in the Bible. Dlatego, że to słowo jest zakazane w Biblii. Jesus himself said, if you believe, nothing is impossible. So in the, in the real life of a Christian, this word is forbidden. Więc Jezus powiedział, że jeżeli, jeżeli będziecie wierzyć, nie będzie dla was rzeczy niemożliwej. Więc w Biblii słowo niemożliwe jest zakazane. But you have to understand, the first thing is You have to come to the place where your inabilities is the most important thing in the life of faith. Ale musicie dojść do tego miejsca, w którym zrozumiecie, do tego pierwszego etapu, tego pierwszego kroku, gdzie zobaczycie, że wasza nieumiejętność, wasza niezdolność jest najważniejszą podstawą do rozpoczęcia życia wiary. God gets no glory in what is humanly possible. Dlatego, że Bóg nie odbiera sobie chwały z tego, co jest po ludzku możliwe. Move out of your natural security. E, wyjdź z tej strefy ludzkiego bez, poczucia bezpieczeństwa. Stop depending on your own ability. Przestań polegać na twoich własnych umiejętnościach. Make a decision today. Podejmij dzisiaj decyzję. A simple decision. To jest prosta decyzja. My own inability is one of the most important things in the life of faith. Moja nieumiejętność i moja niezdolność jest jedna jest jedną z najważniejszych rzeczy w moim życiu wiary. But few Christians are willing to take this step. Niewielu chrześcijan chce y, uczynić taki krok. We build our lives on our natural security and think it's secure. Dlatego że my budujemy nasze życie na takiej ludzkim na ludzkim poczuciu bezpieczeństwa i wydaje nam się, że to jest bezpieczne. There is no security in your ability. Nie ma żadnego bezpieczeństwa w twoich umiejętnościach. Zero. Zero procent. But this the system of this world through inspired by demons has convinced us that there is security in our abilities. Ale system tego świata, który jest inspirowany demonicznie, przekonał nas o tym, że jest poczucie bezpieczeństwa, że jest bezpieczeństwo w ludzkich umiejętnościach i możliwościach. So now we have churches that are filled with man's abilities. Więc mamy kościoły, które są przepełnione tym, co ludzie potrafią zrobić. We find the most talented musicians and make them worship How stupid is that? Y, mamy na przykład ludzi, którzy są utalentowanymi muzykami, więc robimy z nich liderów uwielbienia. Jakie to jest durne. We find the clever financial guy and make him the treasurer. How stupid Wybieramy sobie jakiegoś człowieka, który ma zmysł e, taki e, rachunkowy, potrafi dobrze liczyć kasę, więc robimy z niego skarbnika. So we find the natural organizer and make him the administrator of the church. How stupid is that? Znajdujemy osobę, która z natury jest dobrym organizatorem i e, robimy tą osobę takim e, organizatorem, administratorem e, kościoła, e, czy prowadzącą, osobą prowadzącą biuro kościoła. So now the church instead of being a living organ organism living by faith has become an organization. I wtedy Kościół zamiast być żywym organizmem, który żyje przez wiarę, e, staje się organizacją. Now we move in the natural instead of moving in the supernatural. I poruszamy się tylko w sferze naturalnej zamiast E, poruszać się w sferze ponadnaturalnej. It's contrary to the kingdom. A to jest coś sprzecznego z królestwem. Paul said God has chosen the weak of this world to show his power. Paweł powiedział, że Bóg, Paweł napisał, że Bóg wybrał sobie słabych tego świata, aby okazać swoją moc. Do you understand people what I'm saying? Ludzie, czy wy rozumiecie, co ja mówię do was dzisiaj? For 35 years I've been crying out to God to get rid of the manpower in the churches. Ja od 35 lat wołam do Boga, żeby kościoły zostały uwolnione od tej ludzkiej mocy, ludzkiego działania. We don't need man's ability in the church. We need man's inability relying on God's ability. My nie potrzebujemy ludzkich umiejętności i ludzkich możliwości w kościołach. My potrzebujemy ludzkiej słabości i polegania na Bożych możliwościach. When I'm weak, that's when I'm strong. Kiedy jestem słaby, wtedy jestem silny. We have to embrace this truth. My musimy przyjąć tą prawdę. Now, Again, don't hear what I have not said. I ponownie proszę was, nie starajcie się usłyszeć czegoś, czego nie powiedziałem. I've not said there is something wrong with good musicians. Ja nie powiedziałem, że to jest coś złego, żeby mieć dobrych muzyków. I've said there is something wrong if you are the top musician in the world and think That's why you an anointed worship leader. Bro, y, niewłaściwe jest, jeżeli myślisz, że jesteś najlepszym muzykiem na świecie i dlatego będziesz najbardziej namaszczonym liderem uwielbienia. I have no musical talent. Ja nie mam żadnego talentu muzycznego. I have seven brothers and sisters. Mam siedmioro rodzeństwa. Everybody plays an instrument. I każdy z nich gra na jakimś instrumencie. It took me about almost eight years to learn what my brother learned in a few months. I ja potrzebowałem prawie 8 lat, żeby nauczyć się czegoś, co mój brat nauczył się w kilka miesięcy. Because I don't have musical talent. Bo ja po prostu nie mam takiego obdarowania muzycznego. But we all had to play an instrument in our family. We had no choice. Ale my w naszej rodzinie wszyscy musieliśmy grać na instrumentach, nie było wyboru. So my father said, "What do you want to play?" Więc mój ojciec zapytał mnie, "A na czym ty chcesz grać?" I said, "I want to play the violin." Ja powiedziałem, "Na skrzypcach bym chciał grać." So he took me to the music music school. Więc posłali mnie do szkoły muzycznej. And the music director called me in for test. E, I e, ten e, dyrektor szkoły zaprosił mnie na egzamin wstępny. Sing after me this tone. I powiedział tak, a teraz powtórz za mną ten dźwięk, zaśpiewaj po mnie ten dźwięk. Ah. Ah. And I sang. Ah. A ja zabuczałem tak. And he did a few things like this. I on wykonał kilka takich właśnie ćwiczeń. Sing. Uh, Mówi, no to zaśpiewaj teraz wyżej. I was listening real good. Ja tak eee. przysłuchiwałem się, po czym znowu wychodziło takie muczenie krowy. I po tym teście dyrektor szkoły udał się do mojego ojca. I was standing next to him. Ja stałem obok niego. Wyszeptał mu coś do ucha. So I said after we walked home, I said, Dad, what did he say? Kiedy wróciliśmy do domu, zapytałem taty, tata, a co powiedział dyrektor? Am I accepted to learn violin? Czy przyjęli mnie do szkoły i nauczę się grać na skrzypcach? My dad said, he said you are a hopeless case. Nie, a mój tata odpowiedział, dyrektor powiedział, że nie ma dla ciebie nadziei, jesteś beznadziejnym przypadkiem. So I learned the guitar. No więc uczyłem się grać na gitarze. Seven years of practice. Siedem lat praktyki my ćwiczeń. Dad, my dad said it was so painful to listen to you. Tata powiedział, to był ból dla moich uszu słuchać jak ty ćwiczysz. Learning the first three chords and singing something completely different. Nauczyłem się trzech akordów, a potem śpiewałem zupełnie w innej tonacji. My dad said it was painful. Tata powiedział, to był ból cierpienie. So then I began the ministry. Więc później zacząłem służbę. I was the assistant pastor in my dad's church. I w kościele prowadzonym przez mojego tatę ja byłem takim pastorem asyst asystującym, asystentem, I was the pomocniczym. Youth, I was the youth pastor. Byłem pastorem młodzieżowym. I was 19. Miałem 19 lat. I read the Bible. Czytałem Biblię. And I thought, i pomyślałem sobie tak. We don't live what the Bible says in this church. My w tym kościele w ogóle nie żyjemy według tego, co jest napisane w Biblii. So I began to cast demons of the good old Pentecostal Christians. Więc zacząłem wyganiać demony z dobrych, pobożnych, zielonoświątkowych chrześcijan. It's true. Naprawdę. I began to heal the sick. Zacząłem uzdrawiać chorych. We saw an incredible move of God. I doświadczyliśmy niezwykłego Bożego poruszenia. And then Something else happened. A potem jeszcze coś się stało. We had a conference. E, mieliśmy, zorganizowaliśmy konferencję. But our worship was like this. Ale nasze uwielbienie wyglądało tak. Same old songs. Stare pieśni. One day. Pewnego dnia. We will go pójdziemy to a beautiful place. Do pięknego miejsca. But now here on earth. Ale tu na ziemi. Life is so hard. Życie jest takie ciężkie and so painful. But we have a beautiful house in the heaven. Ale tam w niebie jest piękny dom. Depressing. Co za deprecha. So I said to my dad. Więc powiedziałem do taty. At the conference, can I lead the worship? Czy podczas konferencji mógłbym poprowadzić uwielbienie? And my dad permitted me to lead the worship at the conference. I mój tata się na to zgodził. I had no talent. I was a hopeless case. Ja nie miałem żadnego obdarowania muzycznego. Ja byłem, pamiętajcie, beznadziejnym przypadkiem. But I had faith. Ale miałem wiarę. And I was willing to use it. I byłem gotowy jej użyć. So I took that microphone. Więc wziąłem ten mikrofon. I didn't even know how to sing properly. Ja nawet nie wiedziałem jak się dobrze śpiewa. And I led the worship. I poprowadziłem uwielbienie. And the presence of God was so strong, I was in, I invited to lead worship at other places. Że i, i obecność Boża była tak potężna, że potem proszono mnie, abym prowadził uwielbienie w innych miejscach, w innych kościołach. Listen carefully. Słuchajcie uważnie. God gets no glory in man's ability. Bóg nie otrzymuje chwały z ludzkich umiejętności. No glory. Żadnej chwały. Stop moving in your own ability. Przestańcie poruszać się w obrębie waszych umiejętności. Leave your boat. E, wejdźcie z waszej bezpiecznej łodzi. Walk on water. I chodźcie po wodzie. It will carry you if you believe. Dlatego, że jeżeli będziecie wiedzie, e, wierzyć, to woda was utrzyma. I promise it will carry you. Obiecuję wam, że nie zatoniecie. Move away from your natural ability. Po prostu o, e, wyjdźcie poza obszar waszych naturalnych zdolności. Do you know when I started to preach? Wiecie, kiedy ja zacząłem nauczać, I remember. Pamiętam. I was between my first and second year in Bible school. Y, na, to był pierwszy i drugi rok y, w szkole biblijnej. And uh, I was sent to the west part of Austria. I wysłano mnie na zachód Austrii small Pentecostal church. I był tam taki mały zielonoświątkowy kościół. And I was told to help the pastor there for two months. I miałem pomagać tamtejszemu pastorowi przez dwa miesiące. That was in 1982. To było w 1982. I was 21 years old. Miałem 21 lat. Small traditional Pentecostal church. To był taki mały tradycyjny zielonoświątkowy kościół. The pastor's marriage was a mess e, małżeństwo tego pastora było w rozsypce. He would say to the church all the time, we have a very happy marriage. She's happy happy and I'm married. On powtarzał swojemu kościołowi zawsze tak. Mamy bardzo szczęśliwe, udane małżeństwo. Ona jest szczęśliwa, a ja jestem żonaty. They were fighting in front of the church all the time. Oni potrafili kłócić się na oczach kościoła. So the pastor decided, Więc ten pastor postanowił, I'm going to Sweden for two months. że wyjedzie do Szwecji na dwa miesiące. I leave you in charge of the church. I mówi tak, Reinhard, ty zostajesz i teraz będziesz tu kierował kościołem. I said, what? A ja powiedziałem, co? I'm 21. Ja mam 21 lat. I don't know what to do. Ja nie wiem, jak to się robi. He said, I'm going. On mówi, ja wyjeżdżam. And I was hoping he would take his wife with him, but ja he didn't. He left her home. Miałem nadzieję, że zabierze ze sobą żonę, ale została w domu. So now I had to be as a 21-year-old boy in charge of the church with a mean pastor's wife. I e, ja wtedy zostałem postawiony w miejscu, w którym mając 21 lat, miałem, poprowadzić, miałem pokierować e, kościołem, w którym została wredna żona pastora. So I panicked. Spanikowałem. So the only thing I knew to do, I jedyną rzeczą, którą umiałem robić, for the next 14 days, było to, co zrobiłem przez kolejne 14 dni. I will touch no food, just water. Powiedziałem, nie tknę jedzenia, tylko będę pił wodę. That was my first long fast. To był mój pierwszy taki dłuższy post. It was out of pure desperation. I to był post z desperacji. So I began to fast and pray. Więc zacząłem pościć i modlić się. I had to preach five times every week because in the church we had five meetings a week. W tym kościele oni mieli pięć spotkań w tygodniu, więc ja musiałem pięć razy w tygodniu głosić. Sunday morning, Sunday night. W niedzielę rano, w niedzielę wieczorem. The Bible teaching on Wednesday. E, w środę studium biblijne. The youth meeting on Saturday. Spotkanie młodzieżowe w sobotę. And I had to preach at the prayer meeting on Monday too. I spotkanie modlitewne w poniedziałek. And the pastor gave me a region in the town that I had to go and evangelize evangelize from door to door. I jeszcze miałem takie zadanie od pastora, że mieliśmy chodzić, miałem chodzić od drzwi do drzwi i ewangelizować. So I remember I was on my knees fasting and praying. Więc pamiętam siebie na kolanach modlącego się i poszczącego. And God said to me. I Bóg powiedział do mnie. Son, synu, you have to make a choice. Musisz podjąć decyzję. You're gonna rely on yourself, you're gonna rely on me. Albo będziesz polegał na sobie samym, albo będziesz polegał na mnie. If you rely on yourself, you will have to now move in your natural talent. Jeżeli będziesz polegał na sobie samym, będziesz musiał y, działać tylko w oparciu o to, co potrafisz, o twoje, na, w oparciu o twoje talenty. And you will not move in my anointing. I nie będziesz wtedy posługiwał w moim namaszczeniu. You have to choose musisz dokonać wyboru. Czy chcesz, żyć w moim namaszczeniu, czy chcesz polegać na twoim utalentowaniu? Y, I remember the spot where I was kneeling. I pamiętam to miejsce do dnia dzisiejszego, w którym klęczałem wtedy. Where God spoke to me. I ten moment, kiedy Bóg do mnie przemówił. And I said, God, I renounce relying i ja powiedziałem wtedy, Boże, ja wyrzekam się polegania na moich własnych umiejętnościach. I Ja chcę Twojego namaszczenia o wiele bardziej, niż zależy mi na tym, co ja potrafię. So, let me inspire you. Więc pozwólcie, że Was trochę zainspiruję. Let's become people who don't rely on their abilities whatsoever. Stańmy się ludźmi, którzy nie polegają na swoich umiejętnościach i zdolnościach, niezależnie od tego, co się dzieje. Let's take Poland for Jesus. Zdobądźmy Polskę dla Jezusa. Let's move out of our comfort zone. I wyjdźmy y, e, poza naszą strefę komfortu. That's where faith begins. It's the very beginning. To jest miejsce, w którym rodzi się wiara, to jest ten początek. When I made that decision, I kiedy ja podjąłem decyzję wtedy, something inside of my spirit happened. Coś wydarzyło się w moim duchu. It was almost like I started to get excited now to be weak. I to było tak jakbym nagle zaczął ekscytować się tym, że jestem słaby. I started to get excited to see impossible situations. Nagle zaczęły mnie ekscytować niemożliwe sytuacje. It's the beginning of my journey of faith. To był początek mojej podróży wiary. Więc pierwszy krok to jest przyjmij swoją nieumiejętność, swoją niezdolność, słabość jako coś wspaniałego. If you are a leader, don't choose the most talented people for the position where you need them in. Forget this, renounce it. Jeżeli jesteś liderem w jakiejś grupie, nie wybieraj sobie najbardziej utalentowanych ludzi po to, aby postawić ich na stanowiskach, pozycjach, na których wydaje ci się, że pasowaliby. Nie rób tego, zrezygnuj Rezygnuj z takiej postawy. Choose people who make a decision to live a radical life of faith. Wybieraj ludzi, którzy decydują się prowadzić radykalne życie wiary. Let them lead parts of the church. Pozwól, pozwól im prowadzić y, rzeczy w kościele, działać w kościele. Don't give the prayer ministry to somebody who is a naturally talented prayer person. E, nie oddawaj prowadzenia służby modlitwy komuś, kto wydaje ci się, że jest tak e, z natury urodzonym e, modlicielem. Give it to somebody who is completely incompetent in themselves, but have faith that God will use them. Daj to prowadzenie tej służby komuś, kto czuje się zupełnie niekompetentny, ale ma wiarę w to, że Bóg go użyje. I guarantee you before Jesus comes back ja mogę za, was zapewnić, mogę wam dać gwarancję, we, że zanim Jezus wróci, we will have a worldwide revolution będziemy mieć światową rewolucję. Of nobodies, rewolucję takich ludzi nic nieznaczących, taking nations. którzy zdobywają dla Boga całe narody. I guarantee you. Gwarantuję wam to. Nagle ci wszyscy nic nieznaczący, oni będą wzbudzeni na całym świecie. They will believe in the supernatural power of the kingdom. Oni będą wierzyć w ponadnaturalną moc królestwa. And by faith they will step out of their comfort zones and take nations. I przez wiarę oni wyjdą ze swojej strefy komfortu i zdobędą narody. That's the kingdom, people. To jest królestwo, ludzie. So first acknowledge your inability. Więc po pierwsze, e, uznaj swoją nieumiejętność, swoją słabość. Secondly, get hold of God. A druga, kolejna rzecz, uchwyć się Boga. Don't wait for God to do something. You get hold of Him. Nie czekaj na Boga, aż On coś zrobi. Ty się Go uchwyć. So many Christians in the life of faith are waiting for God to do tak something. Tak wielu ludzi, tak wielu chrześcijan czeka, aż Bóg coś dla nich zrobi. God has already done everything. He can't do anything anymore. Bóg już zrobił wszystko. On już nie może zrobić nic więcej. If you don't believe me, read John 19:30. It is finished. Jeżeli nie wierzycie mi, przeczytajcie Ewangelia Jana 19:30. Wykonało się. A mistake we make in the life of faith is this. A mistake. I my, my, w naszym życiu wiary popełniamy pewien błąd. We always waiting on God. Że zawsze czekamy na Boga. You know these sermons waiting on God. Wiecie, te kazania pod tytułem czekanie na Pana. Let's take time to wait to teraz poświęćmy trochę czasu, aby czekać na Pana. And when we have waited long enough, I jak wystarczająco długo poczekamy, then God is now convinced to, do something. to Bóg, y, to przekonamy tym czekaniem Boga, aby przyjść i co, przyszedł i coś zrobił. What are you waiting for? Na co ty czekasz? God has done everything. Bóg już wszystko zrobił. Get hold of God. Po prostu uchwyć się Jego. Don't wait for him. He's waiting for you. Nie czekaj na Niego, On czeka na Ciebie. The Bible says in James 4, verse 8, Biblia mówi w liście Jakuba 4, wers 4 werset 8. Draw near to God and he draws near to you. Zbliżcie się do Boga, a on zbliży się do was. So stop waiting. Więc przestań czekać. Get hold of God. Po prostu uchwyć się Boga. Look at your impossible situation. Spójrz na swoją niemożliwą sytuację. Acknowledge your inability. Uznaj swoją słabość w niej. And say, God, let's do it. I powiedz, Boże, zróbmy to. Come on, God. Chodź no Boże. Let's do something. Zróbmy coś z tym. Don't wait for him to say, Come on, let's do something. Nie czekaj, aż on powie, no chodź, zróbmy coś. He's already called you. On już ciebie powołał. You are here because he's already called you. Jesteś tutaj, ponieważ on ciebie już powołał. So just get hold of him. Więc po prostu uchwyć się go. It's all available for you. Wszystko jest dostępne dla ciebie. Thirdly, discover the plan of God. Po trzecie, odkryj jaki jest Boży plan. Forget your own dreams and ideas. I can't say this often enough. Zapomnij o swoich marzeniach, pragnieniach. Ja mógłbym to powtarzać bez końca. Don't try to make faith something that can help you fulfill your selfish ambitions. Nie próbuj używać wiary y, do tego, aby zrealizować swoje samolubne ambicje. Find out what is God's plan. Odkryj jaki jest Boży plan dla ciebie. Do you know people live their lives in such a strange way and they are Christians. For me this doesn't make sense. Wiecie, ludzie, niektórzy ludzie prowadzą bardzo dziwaczne życie i oni nazywają siebie chrześcijanami i dla mnie to jest trochę pozbawione sensu. I understand if they are non-Christians, but when I look at Christians It, it doesn't even make sense to me. Ja bym e, zrozumiał, gdyby to byli ludzie niewierzący, ale to są chrześcijanie i kiedy patrzę na to, w jaki sposób oni prowadzą swoje życie, to wydaje mi się to takie bez sensu. Let me explain to you. I powiem wam, o co mi chodzi. A lot of people have come to me. Wielu ludzi y, przychodziło do mnie. Reinhard, I feel called to this other country. I mówią tak, Reinhard, ja czuję, że Bóg powołuje mnie do jakiegoś kraju. So I said, well then go. I ja wtedy mówię, no to wyjeżdżaj. If you're called, Why are you telling me? Go, pack jeżeli, your bags and go. Jeżeli Bóg ciebie powołał do tamtego kraju, no to spakuj manatki i jazda. I got an email again yesterday. No wczoraj dostałem takiego maila. From a Brazilian, God called me to Boston. E, jeden Brazylijczyk napisał, że Bóg powoływał, powołał go do Bostonu. But I have no money to go. Ale nie ma pieniędzy, żeby pojechać. Why are you telling me? Ja się pytam, czemu ty Czemu ty mi o tym mówisz? If I would have the money, I wouldn't give it to you. Nawet jakbym miał kasę, to bym ci nie dał. Because I don't like to support unbelief. Bo ja nie lubię wspierać niewiary. So go! Więc jedź! But here is the thing. Ale o co tu chodzi? Many of these God told me, God called me. It's I feel this is what God wants me to do. I in reality selfish desires. Bardzo wiele z tych y, stwierdzeń Bóg mnie powołał, Bóg do mnie powiedział, czuję, że Bóg y, chce, żebym zrobił to i tamto, jest niczym więcej jak samolubnymi pragnieniami. That's why they will never have the faith to make it happen. I, wtedy ludzie, którzy mówią takie rzeczy z, płynące z ich samolubnych motywacji, nigdy nie będą mieć wiary, aby po nie sięgnąć. Now they have to make it happen in the natural. I y, będą, muszą y, doprowadzić, aby to się wydarzyło w taki ludzki sposób. I'm living on my third continent now in 30 years of marriage with no natural security. Y, ja w ciągu 30 lat naszego małżeństwa, to już jest trzeci kontynent, na którym mieszkam Who knows where I will live next year? I my całe te lata lata y, y, nie mamy zabezpieczenia takiego y, społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego i tak dalej. I ja nie wiem, gdzie ja będę jeszcze mieszkał. I have no idea. Nie mam pojęcia. I kiedy powiedziałem moim e, synom, przeprowadźcie się z nami do Brazylii. Daniel said, no dad. Daniel powiedział, nie tato. You've already dragged me to one other continent. Ty już mnie zatargałeś do, na inny kontynent. With you nobody knows. A z tobą to w ogóle nigdy nie wiadomo. God says go to Africa tomorrow, then we've got to go to Africa. Bóg, I'll stay. Bóg powie ci, że masz jechać do Afryki, to pojedziesz do Afryki. Ja zostaję tu, gdzie jestem. I said, then stay, I'm going. Ja, ja powiedziałem, dobra, to zostań, ja wyjeżdżam. But you know many things that people tell me. God told me, God called me. Wiele z tych rzeczy, które ludzie mi mówią pod tytułem Bóg mi powoł, powiedział, Bóg mnie powołał. Not everybody, but many. Nie, nie mówię, że wszyscy, ale wielu. In reality, it's what they want to do and now they try to find a religious way to make it sound it's God. Tak naprawdę są to ludzie, którzy chcą po prostu czegoś takiego w swoim życiu i próbują znaleźć religijny sposób, żeby to zrealizować. And faith doesn't work like this. Wiara tak nie działa. Faith works when you've discovered the plan of God. Wiara działa wtedy, kiedy odkryjesz Boży plan dla twojego życia. You can't believe for what you want and make it happen. You've got to believe for what God wants you to have. Ty nie możesz wierzyć w to, co chciałbyś ty sam, aby się wydarzyło w twoim życiu. Ty musisz mieć wiarę w to, co Bóg zaplanował dla twojego życia. Did you understand this? Czy zrozumieliście to zdanie? We are not talking about wishful thinking and positive thinking. My tutaj nie mówimy o jakimś pozytywnym wyznawaniu czy o pobożnych życzeniach. So discover the plan of God. Odkryj Boży plan dla ciebie. If God tells you this is my plan, jeżeli Bóg powie ci, to jest mój plan dla ciebie. Then you can begin your journey of faith. Wtedy możesz rozpocząć podróż wiary. So if you really want to live a radical life of faith, you've got to come to the place of giving up your own life and your own desires and plans and dreams. Więc jeżeli naprawdę chcesz prowadzić radykalne życie wiary, musisz dojść do tego miejsca, w którym zrezygnujesz ze swoich własnych, prywatnych, osobistych marzeń, pragnień, ambicji i tak dalej, ze swojego życia. So number one, Accept your inability. Więc po pierwsze, y, przyjmij swoją słabość, swoją, y, swój brak umiejętności. Number two, get hold of God. Po drugie, uchwyć się Boga. I told you yesterday faith comes from God. Powiedziałem wam wczoraj, wiara pochodzi od Boga. Spend time with God people. Więc spędzajcie czas z Bogiem. We are not in a religion, we are in a relationship. My nie jesteśmy częścią jakiejś religii, my mamy relację z Bogiem. I guarantee you, I absolutely guarantee you. I gwarantuję wam. If you're trying to find a technique here to live a radical life of faith, it's not gonna happen. Jeżeli przyjechałeś tutaj mając nadzieję, że e, odkryjesz jakąś technikę, która pomoże ci prowadzić radykalne życie wiary, to to był błąd. To tego tu nie dostaniesz. Jeżeli nie masz e, zamiaru, jeżeli nie chcesz poświęcić czasu na spędzanie go z Bogiem, to nigdy nie będziesz e, e, olbrzymem wiary. Never, never, never, never. Nigdy, nigdy, przenigdy. I don't have the time. Ale ja nie mam czasu, Reinhard. Bury your stupid excuse. Ach, pogrzeb te swoje nędzne wymówki. We all have 24 hours every day. Każdy z nas ma 24 godziny na dobę. Choose to use it differently. Po prostu postanów używać inaczej twojego czasu. Turn off your television. Wyłącz telewizor. Spend time with God. Spędź czas z Bogiem. Without that, you're never gonna be a giant of faith ever. Jeżeli nie będziesz spędzał czasu z Bogiem, to nie będziesz olbrzymem wiary. Let me ask you a simple question. Zadam wam proste pytanie. What's the first place you always turn to in a crisis? E, co jest tym takim pierwszym miejscem, do którego zwracasz się w chwili kryzysu? Your natural resources? Czy są to twoje naturalne ludzkie zasoby? Your pastor? Twój pastor? Your leaders, your friends? Może twoi liderzy, przyjaciele? The first place has to be God. Tym pierwszym miejscem to musi być miejsce przy Bogu, to musi być Jego osoba. In any crisis, the first place you go to is God. Jakikolwiek kryzys przeżywasz, najpierw musisz zwrócić się do Boga. He is our refuge, he is our strength, he is our life, he is our health, He's our victory, he's our wisdom, he's our everything. On jest naszym miejscem schronienia, on jest naszym zwycięstwem, on jest naszym bezpieczeństwem, on jest naszym życiem, on jest naszym wszystkim. He fills our heart with his faith. On napełnia nasze serca swoją wiarą. He is our very life. On jest tym naszym szczególnym, właściwym życiem. Then get hold of a promise. Więc później uchwyć się jego obietnic. Don't just believe what you want. Believe the promises of God. Nie, y, nie staraj się wierzyć tylko w to, co chciałbyś mieć. Wierz w Boże obietnice. We have to know what God promises us. My musimy wiedzieć, co Bóg nam obiecał. See, one of the sad things in the whole faith movement. I jest taki e, smutny aspekt e, ruchu wiary. God has used it wonderfully. Bóg używał tego ruchu we wspaniały sposób. But many things have been destroyed also. Ale bardzo wiele rzeczy zostało również wykręconych i zniszczonych. We try to copy other heroes of faith. My próbujemy kopiować życie bohaterów wiary. We try to do what they did. Próbujemy robić to co oni robili. But we didn't realize they lived in a close relationship with God and we tried to do it without that. Nie zauważyliśmy, że oni żyli w bliskiej relacji, w bliskiej więzi z Bogiem, a my próbujemy e, otrzymać utrzymać to, co oni mieli, bez relacji z Bogiem. Please forget trying to find shortcuts. Proszę, przestańcie szukać dróg na skróty. There are no shortcuts. Nie ma dróg na skróty. Absolutely Nie ma żadnych. So draw close, live close to the heart of e, God. Zbliż się do Boga i żyj blisko jego serca. In every decision before you try to find any solution, Y, w każdej sytuacji, kiedy masz podjąć jakąś decyzję, zanim zwrócisz się ku jakiemuś rozwiązaniu, zwróć się do Boga. I have a friend in Brazil. Mam w Brazylii przyjaciela. He's about 40 years old. Ma około 40 lat. He's got a beautiful wife. She's 11 years younger than him. Y, ma wspaniałą żoną, y, żonę, która ma jeden, jest o 11 lat młodsza od niego. They've got two children now. She's pregnant with the third mają dwójkę dzieci i teraz jego żona jest w ciąży z trzecim. When I still lived in America, I preached in Brazil one day. I kiedy jeszcze mieszkaliśmy w Stanach, ja y, jednego dnia byłem w Brazylii i głosiłem tam. And I, went to the church where he was. I poszedłem do kościoła, w którym on jest. God powerfully touched his life. I Bóg w potężny sposób dotknął się życia tego człowieka. Then I moved to Brazil. You moved. Yeah. potem my przenieśliśmy się do, do Brazylii. He lives about three hours from I on mieszka y, około 3 godziny y, drogi od nas. Now he's a pastor. I jest teraz pastorem. He just planted a new church, very small. Y, założył kościół właśnie niedawno, taki malutki kościół. About 40 people. 40 osób. He said, Pastor Reinhard, please will you mentor me? I y, przyszedł do mnie i powiedział, Pastorze Reinhardzie, czy mógłbyś mnie, y, y, być dla mnie mentorem? Mógłbyś mnie prowadzić y, w moim życiu wiary? You don't know what you are asking, my friend. I ja mu powiedziałem, ty nie wiesz, o co prosisz, przyjacielu. I said I will. Ale zrobię to. So he had a business. Więc on prowadził firmę. Seven shops. Miał siedem sklepów. And I told him, you know that God wants you to be prosperous to build the kingdom. I powiedziałem mu tak: "Słuchaj, czy ty wiesz, że Bóg uczynił cię osobą zamożną, abyś mógł błogosławić królestwo?" So now the last few months he lost every single shop. E, w ostatnich miesiącach on stracił wszystkie wszystkie siedem sklepów. With the economic crisis. E, ponieważ jest kryzys ekonomiczny w Brazylii. I said, Isn't that wonderful? A ja mu powiedziałem, czy to nie wspaniałe? You're being mentored to live the life of faith. Dlatego, że jesteś teraz e, mm, prowadzony e, w taki sposób, aby prowadzić życie wiary. So many places I go, he will travel there too. Więc gdziekolwiek ja się udaję, on, on podróżuje ze mną. He's so hungry. I on jest tak głodny. Last week he flew to the Amazon where I was. E, w zeszłym tygodniu poleciał do Amazonii, tam gdzie ja głosiłem. So I said I'm going to teach you the most important thing. Mhm. I'm going to teach you the most important thing. I chciałbym was teraz, wam teraz powiedzieć tą najważniejszą rzecz. Y, jemu, powiedziałem mu teraz nauczyć najważniejszej rzeczy. In the life of the supernatural. Najważniejszego aspektu życia ponadnaturalnego. Because he's so hungry for the supernatural. Bo on jest tak głodny tej ponadnaturalnej rzeczywistości. He's trying to find this key and technique. I on próbuje znaleźć tą, wiecie, kluczową technikę. So I taught him. Więc nauczyłem go. To get out of bed when everybody's still asleep. Wstaw, aby wstawał, y, kiedy wszyscy jeszcze śpią. And to get hold of God. I ch i przychodził do Boga i chwytał się go. Do not turn on your cell phone. Aby do tego nie włączał komórki. Meditate on the promises of God. Aby medytował nad Bożymi obietnicami. Spend time in God's presence. I spędzał czas w Bożej obecności. So he started to do this. I on zaczął to robić. Early every morning. Wcześnie rano, każdego dnia. In a short time his life has already changed. I w bardzo krótkim czasie jego życie y, zmieniło się.